Salam sejahtera. Dalam video ini saya akan tunjukkan cara kita menghasilkan poster dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Seperti yang ditunjukkan dalam paparan screen ini, poster ini mempunyai satu logo di bahagian atas kanan poster tersebut. Lepas itu kita mempunyai tiga baris message dengan warna yang berlainan, jenis tulisan yang berlainan, yang bahagian bawah ni kita mempunyai satu lagi message tetapi message ni lain sedikit daripada yang di atas di mana yang belakang latar belakang message tersebut berwarna hijau gelap dan seterusnya kita mempunyai latar belakang untuk poster ni yang berwarna hijau kuning dalam video ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita masukkan gambar-gambar, dan tulisan-tulisan. Langkah yang pertama, pergi ke Start Computers ataupun Windows, buka aplikasi PowerPoint, pilih Blank Presentation, kita padam kotak-kotak yang tak sesuai, lepas itu kita pergi Design, tab Design, kita pilih slide size dan custom slide size tujuannya ialah untuk menukarkan size untuk slide tersebut kepada kertas yang lebih besar dalam kes ni kita boleh pilih A3 paper ataupun jika anda tahu bahawa apa size sebenar untuk A0 A1 poster kamu boleh custom Oke, lepas itu saya pilih landscape untuk slide tersebut dan klik utang OK. Dalam case ini, Anda di, mungkin disuruh pilih untuk maximize ataupun ensure fit. Kebiasaannya kita pilih maximize supaya gambar tersebut dapat uh, disimpan dengan uh, penuh, dapat memenuhi paparan uh, slide tersebut. Untuk langkah yang seterusnya, saya masukkan logo dan latar belakang untuk poster saya. Jadi cara yang paling senang ialah pergi ke internet dan cari logo-logo dan image yang sesuai. Sedangkan tema saya Go Green, maka saya type perkataan Go Green dalam Google. Saya pilih logo ni. Lepas kamu klik, kamu kena tunggu dulu progress bar dia bergerak sehingga habis Lepas itu barulah kita boleh right click image tersebut untuk copy logo ataupun copy image dan balik kepada PowerPoint, right click, paste. Ataupun Ctrl V untuk paste. Oke, dan seterusnya saya akan resize, saya akan tukar size untuk logo saya supaya ianya lebih kecil. Jadi apa yang boleh kamu buat ialah gerakkan cursor kamu, mouse kamu ke bucu-bucu image tersebut klik dan tarik lepas tu letakkan ia di bahagian kanan atas poster tersebut ataupun pergi tab format tukar dari sini bahagian size Okey, langkah yang seterusnya ialah cari latar belakang. Jadi balik kepada Google. Kita coba cari latar belakang yang tiada tulisan. Okey, tetapi image-nya menarik. Contohnya yang ini. Jadi bagi image nih, kalau saya nak guna sama juga apa yang perlu saya buat ialah right click, copy image, balik kepada PowerPoint, saya paste. Nah, dalam keadaan ini, jikalau Anda lihat keadaan begini, maksudnya gambar tersebut tidak sesuai digunakan mungkin kerana masalah format gambar ataupun masalah copyright. Jadi kita katakan padam, delete, okay, delete image tersebut, balik kepada Mozilla Firefox saya eh, dan cari gambar yang seterusnya. saya coba pilih gambar yang ini yang nampak menarik jadi right click copy image balik kepada powerpoint paste image tersebut oke jadi kita boleh gunakan image nih jadi untuk case nih kamu kan nampak bahwa image ini sebenarnya tidak cukup besar untuk uh, melindungi kawasan putih-putih ini apa yang perlu kita buat ialah kita perbesarkan size image ini Oke, tarik ke atas dan tarik ke bawah Oke, walaupun kamu nampak paparan nih, gambar nih ini size dia sebenar tetapi jangan kamu lupa size poster kita adalah sampai sini saja maksudnya separuh bahagian ini tidak akan ditujukan dalam poster nih jadi macam mana kamu nak tahu bahagian yang hilang? Ialah rujuk kepada bahagian sini. Jadi kalaulah saya tarik gambar ni latar belakang gambar ni kamu akan nampak ianya bergerak. Oke. Okay. Masalah yang kedua yang saya dapat da, dapat dapat nampak ialah logo kita hilang. Logo kita hilang sebab poster uh, sebab image ini terlampau besar jadi apa yang perlu saya buat ialah right click image ni kita pilih send to back Okey, pilih send to back ha, sekarang logo dia akan muncul semula tetapi nampaknya logo ni tidak terlalu kontras jika berbandingkan dengan latar belakang karena warna mereka lebih kurang sama jadi untuk kontraskan logo nih apa yang perlu saya buat ialah saya boleh tukar formatnya klik logo ni pergi ke bahagian format saya pilih ini drop shadow rectangle sebenarnya kamu boleh pilih lagi format-format yang lain oke tetapi saya pilih drop shadow rectangle dan saya nak tukar juga warna ataupun ubah juga warna latar belakang ni sebab dia terlalu hijau masih terlalu hijau apa yang perlu saya buat ialah klik gambar ni pergi bahagian corrections saya pilih warna yang lebih terang ah, brightness plus 20% kontras minus 20% gambar ini sekarang lebih terang dan saya boleh tukar juga efek untuk gambar tersebut klik uh, klik pada icon ini saya pilih ini langkah yang seterusnya saya masuk saya nak masukkan tulisan ataupun message saya di bahagian atas sini jadi apa yang perlu saya buat ialah masukkan text box di bahagian tab home klik text box oke okay. lepas itu pilih uh, lokasi dan masukkan perkataan did you know lepas itu kita tukarkan size tulisan kepada 72 kita bolkan tulisan tersebut dan kita tambahkan efek untuk text shadow lepas itu kita tukarkan warna kepada warna biru ataupun kamu boleh pilih biru gelap gelap terpulang langkah yang seterusnya saya akan masukkan satu statement di bawah perkataan did you know message did you know jadi apa yang perlu saya buat ialah masukkan text box dan typekan perkataan ini Oke, lepas itu saya perbesarkan size dan pastikan Anda tukar font type dia jenis tulisan dia kepada tempus sen dan pastikan dia bold dan mempunyai efek text shadow seterusnya saya akan masukkan lagi message yang ketiga di bagian sini dan saya perbasalkan size tulisan kepada 40 warna dia kekal kita coba kekal warna hitam dulu pastikan dia bold dan mempunyai efek text shadow coba gerakkan tulisan tersebut bahagian bawah message-message Oke, kita coba tukarkan warna nih. Warna tulisan more modern 173 over 30 years kepada warna hijau. Dan kita pilih format kita tukarkan jenis teks dia kepada reflection saya pilih tag reflection dan nampaknya tulisan ini tidak berapa jelas disebabkan latar belakang yang hijau dan tulisan kita pun hijau jadi apa yang boleh kita buat ialah antara tukarkan warna latar belakangnya ataupun tukar warna tulisan jadi kita boleh tukar warna tulisan kepada warna putih supaya dia lebih kontras untuk bahagian tulisan di bawah nih kita akan masukkan tulisan di sini kita tukar size tulisan besar sedikit supaya didapat ah, ini terlalu besar sudah Oke, 28, size 28. Oke, malangnya nampaknya di sini warna ini tidak begitu jelas walaupun dia putih. Oke, apa yang perlu kita buat ialah kita boleh tukarkan latar belakang untuk text box nih. Pergi kepada tab drawing tools format. Kita pilih sharp fill saya pilih warna ni dark cream ok lepas tu saya gerakkan kerja saya jadi untuk case ni nampaknya tadi saya terenter semasa typekan tulisan ni maka ruang di sini terlebih untuk elakkan ruang yang terlebih ini kamu hanya perlu tekan butang backspace dan kita perbesarkan lagi sedikit kotak teks ini. dan pergi home kita pilih center maka itulah cara dia kita hasilkan satu poster dengan gunakan aplikasi PowerPoint nah itu saja untuk video ini